Ja, se her, ja. Der har vi sjiraffen, vet du. Nei. Oi, se der. Oi, der har vi en, eh, der har vi en, en eh, skimpanse. Nei. Utrolig fine sånt rett i nærheten av nabolaget sitt, hæ? Hello! Ja, hei hei. Du kjente kanskje igjen den introen. Ja, det, det, er fra introen til spillet Fauna, som jeg lagde en anmeldelse av for øh, altfor lenge siden. Jeg var så ung. Jeg var så ung. Men Fauna det er et veldig kult spill, så sjekk innom det hvis du ikke har gjort. Så det, spillet her ah, ja. Det har liksom samme tema. Oppdagelse av dyr og ja, Ikke nødvendigvis å finne ut hvor mye de veier, og sånt, men oppdagelse av dyr og landskap. og sånt. Så jeg tenkte at ja, ja, kan like godt bruke den samme introen, for det, det er veldig mye med kamera å gjøre. Her i Aja så skal du oppdage et fremmed land. Du skal reise ned elva og ta bilder av eh, eksotiske dyr og landskap som du aldri har sett maken til før. Og bare oppdage så mye som mulig. Og det fungerer ved dominobrikker. Haugevis på haugevis med dominoer. Se her. Dette er min stabel med dominos. Oi, ja, ok, en advarsel. Det kan rase. Og vi skal da lage en ferd herfra, og så ja, oppdager oss gjennom eh, forskjellige landskap og ta bilder av dyr og sånt på veien. Og vi ønsker å ta bilder av så mange dyr som mulig, og ikke ta feilfoto eller noe sånt, for det kan fort skje. Eh, så har vi dette her, da. Et lite timeglass på ti <laughs> minutter. Ja, du har ti minutter på det. gang i to. Yes, for når det er tomt første gang, så snur du opp ned, og så har du ti nye minutter på det. Eller alle har det til sammen. alle har til sammen 20 minutter da på å gå gjennom alle disse dominoene. De, det er bare min. Du har også dine, og han har sine. Det er haugevis med dominoer som skal bygges ut så godt som mulig for å danne landskap. Og så til slutt dytt, dytter vi og ser om vi klarte det. Reglene til spillet er ganske enkle. Her er mine brikker. På min tur så tar jeg en brikke, Se på den. Ok. Ønsker jeg å bruke den brikken? Ikke. Da kan jeg legge det i mitt private område sånn, og så venter jeg til min tur igjen. Neste gang er min tur, så kan jeg ta en ny brikke herfra, eller ta fra toppen her. Så det vil kanskje ligge en sånn bunke sånn, med brikker som jeg ikke har lyst på akkurat nå, for å spare litt senere Veldig greit å kunne spare, for det er ikke alltid det er optimalt å ha den typen brikken der og da. Men jeg har lyst på skog. Min tur. Jeg tar denne. Og her kan du da legge skog for da å prøve å lage en bane her. sammenhengen, Du ser det, det, det er en glipe. Det må jeg fikse på. Så neste gang er min tur. Skog der. Og så må jeg ta en ny brikke, da. Hei, ny skog, gitt. Ny brikke. <laughs> ny skog. Det er ikke planlagt. Og her fikk jeg da eh, sånn eh, plains, som det heter. Vet ikke hva er på norsk for noe. En vanlig eh, landskap med, med gårder. Men jeg har ikke noe sted å legge dere nå. Så vi kan kanskje si ok, etter ørken her så ønsker vi å lage plains senere. Så vi gjør sånn. Eller jeg kan legge den der. Det er kanskje bedre. Ny brikke senere. Fjell. Hvor er fjell? Her er fjell, tror jeg. Ja, jeg kan spørre en annen spiller. Er det fjell her? Ja, det gjør vi sånn. Så tar vi ørken. det har vi der. Da tar vi landskap igjen. Fjell. Og så videre og så videre. Eh, så man her finne en eh, med foto på. Se her. Hvis jeg får en eh, med foto på, så kan jeg da enten ta en ny sånn brikke som heter her, som landskapsbrikke, og legge hvor som helst jeg vil på den siden her. Og dette er elven som da viser hvordan banen må gå. Eller jeg kan ta et dyr og legge oppå sånn for å vise at jeg ønsker å ta bilder av det dyret. Det må da matche skog. Kan ikke ligge oppå selve skogbrikken. Og må ikke falle utfor når vi tipper over alt sammen. Ja, jeg kan legge den oppå, for eksempel. Og det, det er spillet. Når alle er ferdige, eller tida er ute, så dytter vi den brikken her og ser hvor langt vi kommer. Og vi får poeng ut ifra hvor bare vi gjorde det. Hvis vi må dytte flere ganger, så må vi offre poeng, disse her. Men vi kommer alltid i mål. Det er bare poeng det går på. Spillet er veldig enkelt, og det er litt mer som en aktivitet enn et spill, føler jeg. Men det er gøy å, å bygge ut landskap og prøve å få det til å se fint ut. og bare prøve å gjøre det godt, for det, det, er ikke alltid det går så greit. og Av og til så har du litt klumpete fingre, og så velter ting. Eh, så vær litt forsiktig der. Eh, men spillet har en svakhet. og... Ok, jeg må på do en tur. Bare et øyeblikk. Ah, ok, tilbake igjen vi se Ja, det var ikke tilfeldig. Det skjedde faktisk en gang vi spilte. Vi, var, vi hadde spilt i 15 minutter, og så var det en som gikk på do, kom tilbake igjen, dulta borti bordet, og alt var flatt. Reglene sier at hvis du velter brikker ved et uhell, så skal du da bruke tida på å sette dem opp igjen. Eh, uten å gjøre noe annet i ventetida. Du må bare alle samtidig kan hjelpe å sette dem opp igjen. Men når du kommer så langt i spillet, og alt bare velter sånn pst, under seg, så bare <sighs> Alt bare All lufta forsvant bare for alle sammen. Det var, det var, veldig ødeleggende. Men vi valgte bare å slutte av der og score. Og ja, <laughs> det, det gikk ikke så veldig bra. Det er vanskelig å score høyt i det spillet her. Spillet kom med sånn eh, tabeller som viser at hvor du kan score. Og i og med at det faktisk er bare plassert ut brikker, så virker det litt som enkelt å score, men det er ikke det, altså. Tro meg på det. Det er vanskelig å score høyt i det spillet her, og særlig det maksimale. Det. Altså, går det an? Men eh, spillet har den svakheten med at det er brikker som skal balansere. Og selvfølgelig, hvis noen er uheldige eller det rister litt, eller noe sånt, så, så, så vil ting gå galt. Uh, og det er jo ikke spillet sin feil sånn sett. Det er jo bare naturen på hvordan det er. Uh, spillet i seg sjøl, det er underholdende. Det er OK. Uh, det er ikke noe sånn løp og 'dette må jeg få prøvd', men det er litt sånn behagelig og sånn zen-aktig. Altså, bare slapp av og prøv å gjøre det fort samtidig. <laughs> Så det er en sånn blanding der. Men ja ja, det er absolutt verdt å prøve. Altså. Jeg, det, jeg har lyst til å prøve en sånn megautgave av et spill her, for det tror jeg virkelig kan se fint ut og gi litt, litt ekstra. Det er absolutt ikke noe å frynse etter her. Det er et artig spill. Jeg syns bare det er litt mer aktivitet enn spill, men som en aktivitet så er det, så er det ganske bra. Det liker jeg. Ok, Takk for at du så på denne episoden med Brettspillet Takas. Jeg håper å se den i neste episode. Og husk, hvis du har lyst å påvirke påvirker neste anvendelsen min eh, som kommer, så stikk inn på min eh, Patreon-konto og så sjekk ut der hvor du kan støtte meg økonomisk, eh, eller komme med kommentarer på videoene mine på hva du syns jeg burde forbedre på, eller andre ting. OK, snakkes.